السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة جبنا لكم موقع هنقدر نكسب منه بطريقة مجانية موقعنا النهاردة هنكسب منه من خلال تصفح المواقع وطبعا الموقع زي ما انتم شايفين لسه الموقع جديد النهاردة اليوم السادس للموقع وطبعا زي ما شايفين في الإحصائيات قدامكم الموقع دفع تقريبا كده 2032 وفي هنا متجدد تقريبا كده 17887 طيب ايه بقى المتجدد وانت بتقول الموقع بنكسب منه بطريقه مجانيه دي طبعا الناس اللي بتعمل اعلانات على الموقع بتعمل طبعا ايداع في الموقع عشان خاطر تعمل اعلانات واحنا طبعا بندخل نتصفح الاعلانات دي وبناخد ارباح مقابل ذلك موقعنا النهارده اسمه موقع ادي بوكس موقع لسه جديد زي ما قلنا تقريبا كده في 4114 شخص فقط اللي مسجلين على الموقع والموقع يعمل منذ ستة ايام فقط طيب زي ما انتم شايفين كده الاحصائيات في الموقع هنا في اكتر من طريقه ممكن نسحب منها على الموقع زي ما انتم شايفين اهم حاجه عندنا محفظه Payeer طبعا عشان خاطر هي اللي بنستخدمها في طبعا عندنا بعض المحافظ الالكترونيه زي البيتكوين والاي ايثيريوم وال Dogecoin وال Litecoin محفظه محفظه Binance وعندك هنا Perfect Money وطريق طرق كثيره جدا ان انت ممكن تسحب منها او تعمل ايداع منها لو عايز تعمل اعلان على الموقع عشان خاطر نعرف اكثر عن الموقع اول حاجه هنروح نضغط على نسجل في الموقع هنضغط كده على كلمه تسجيل في اعلى الصفحه كده لو لاحظنا من فوق كده هنضغط على كلمه تسجيل هتفتح لنا صفحه التسجيل زي ما انتم شايفين قدامكم كده اسم هتدخل اول حاجه اسمك وبعد كده البريد الالكتروني بعد كده كلمه المرور بعد كده هنضغط على تسجيل انا طبعا سجلت في الموقع هروح اعمل تسجيل دخول وارجع لحضراتكم مره ثانيه هضغط كده على المدخل طبعا آه تكتب هنا بريدك الالكتروني وبعد كده كلمه السر وبعد كده نضغط على الادخال وبيفتح معانا الموقع زي ما انتم شايفين كده كده ان الموقع فتح معايا زي ما انتم شايفين كده هنا لو جينا كده على يسار الشاشه هنلاقي الملف الشخصي بتاعك والرصيدك وتصفح المواقع مكافاه يوميه وتذكره سعيده قناه وقاده اليوم والفوز بالجائزه الكبرى والاحالات واعدادات والمخرج طبعا اول حاجه عشان خاطر نقدر نكسب الموقع هنروح نتصفح المواقع بس قبل ما تبدا تبدا تتصفح في المواقع بنروح ناخد المكافاه اليوميه الاول كده بنضغط عليها كده طبعا هنا بيدينا صور او لافتات بنضغط على اللافتة اي لافتة كده فيهم بعد كده نقفلها تاني على طول هنا بيجيب لك بيظهر لك كلمه احصل على المكافاه هنضغط عليها كده كده احنا اخدنا المكافاه تقريبا هي 1 سنت من عمله الروبل بعد كده بنروح على تصفح المواقع بنضغط على تصفح المواقع طبعا احنا جايبين بعض المواقع اللي احنا ممكن نتصفحها هنضغط كده على موقع مثلا مجرد ما نضغط عليه بيفتح لنا صفحه ثانيه كده الصفحه الثانيه دي بننتظر لو بصينا كده تحت اسفل الصفحه بنلاقي كده عداد انتظر بقى العداد يخلص عشان تاخد ارباحك من المت... من التصفح الاعلان اللي انت شاهدته دلوقتي وزي ما انتم شايفين كده تقريبا كده العداد خلص زي ما انتم شايفين كده بيجيب لكم ايه نتيجه تعملها بيقول لك هنا 8 ناقص 6 تقريبا كده 2 هنضغط كده على رقم 2 وهنا بيقول لك شكرا لزيارتكم كده آه، انت اخدت الارباح بتاع الاعلان بنقفل كده صفحه الاعلان من فوق خالص كده كده رجعنا الموقع تاني واخدنا كده ارباح الاعلان اللي احنا شاهدناه بعد كده بيجي لك ان يظهر لك الرصيد بتاع الاعلان بتاعك اللي انت شاهدته كده انت اخدت تقريبا كده الرصيد دلوقتي اصبح 10 سنت من عمله الروبل طبعا هنا الحد الادنى في الموقع السحب بيكون 1 روبل فقط مجرد ما بتكمل 1 روبل تقدر تسحب من الموقع بكل سهوله وطبعا عشان خاطر نتاكد لو رحنا ضغطنا كده على ينسحب بيفتح لنا صفحه آه، صفحه طبعا السحب من الموقع هنا طبعا عندك محفظه بيير وعندك محفظه ويلت روب وعندك كوي آه، ويلت طبعا يعني تحضره كتير ممكن تسحب منها بس كل في كل محفظه ليها حد ادنى هنا عندنا مثلا محفظه Payeer الحد الادنى للدفع فيها واحد فرك او واحد روبل عندنا المحفظه الثانيه Wallet روبل طبعا الحد الادنى فيها بيكون 30 روبل عندنا Qiwi Wallet آه، طبعا 50 روبل ولو تسحب ب Visa card الحد الادنى طبعا بيكون 500 روبل للسحب وهنا عندنا بروفكت موني طبعا 100 روبل الحد الادنى Y Money او YooMoney تقريبا 50 آه، روبل الحد الادنى هو طبعا اقل حد ادنى بيكون على محفظه Payeer. هو احسن حاجه يعني ان هو اقل حد ادنى ان يعتبر الشغل هنا كله كله على محفظه البيير طبعا لو مش معاك محفظه البيير هتلاقي ايه رابط المحفظه في الوصف بتاع الفيديو ممكن تضغط عليه وتسجل في محفظه Payeer لو مش معاك محفظه عشان خاطر تقدر تشتغل وتسحب من الموقع بكل سهوله طبعا الحد الادنى زي ما قلنا واحد فرق اقل يعني مجرد تكمل واحد روبن بتقدر تسحب من الموقع بكل سهوله وممكن تكسب بطريقه ثانيه من الموقع زي ما قلنا هنا لو ضغطنا على الاحالات هنضغط كده على الاحالات هنا بيقول لك هيديك طبعا 10% آه، لكل تجديد رصيد وتجديد الرصيد طبعا زي ما قلنا ان هو بيتجدد الرصيد علشان خاطر الناس اللي بتعمل اعلانات على الموقع يعني لو انت الحج احاله من عندك وعمل اعلان على الموقع بتاخد 10% من رصيد التجديد بتاعه وهنا برضو عندك بيقول لك لكل عرض موقع يعني لو حد عمل لك احاله ودخل على اعلان بتاخد على كل اعلان تقريبا كده واحد سنت من عمله الروبل دي طبعا في الاحالات بتاعه الموقع وهنا بيديك الرابط بتاعك عشان خاطر تاخده كده كوبي او نسخ وتنشره على اصحابك على اصدقائك او على وسائل التواصل الاجتماعي عشان خاطر تجيلك احالات للموقع لو انت عايز تشتغل بالاحالات وطبعا هنا عندك زي ما قلنا الملف الشخصي لو ضغطنا كده على الملف الشخصي بيجيب لك كل البيانات بتاعتك فهنا بيجيب لك الرصيد بتاعك وبيجيب لك طبعا الاحالات واشخاص الاحالات وبيقول لك وجهات نظر تصفح وطبعا كل الطرق اللي ممكن تشوفها موقع سهل جدا وبسيط جدا ما فيهوش اي شغل كتير ولا اي حاجه زي ما قلنا ان انت بتشاهد اعلانات فقط وبعد كده تقدر تسحب من اقل حاجه اللي هي واحد روبل مجرد ما تكمل واحد روبل على الموقع بتقدر تسحب ارباحك بكل سهوله ونضغط على رصيد آه، اطلب آه، دفع تعويضات كده هنا زي ما قلنا بيجيك طبعا محفظة Payeer تقدر تضغط عليها كده هنا بتحط طبعا رقم المحفظة بتاعتك وبعد كده نضغط على ينسحب وطبعا بيوصل لك الرصيد بتاعك آه، فورا مش بياخد وقت خالص لان الموقع إيه، صادق صادق 100% وده كان مع وده كان موقعنا النهارده موقع ادي بوكس موقع سهل جدا وبسيط جدا فرب الموقع اللي عجب حضراتكم يا ريت ما تنسوش ما تنسوش تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا زر الجرس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته